Chegou a altura da mudança. Precisamos de ti. BU é um projeto da Universidade do Minho para crianças e jovens até aos 18 anos que quer ouvir-te, saber o que pensas. Produz um vídeo, fotografia, desenho, texto ou outra forma criativa para te expressar sobre a importância dos média na tua vida ou sobre assuntos que te interessam. Protege a tua identidade e não uses conteúdos sujeitos a direitos de autor. Envia as tuas produções para bu.ics.uminho.pt. Para saberes mais, consulta moral.biu.pt BU by you.